salaamaaleykum waa Sénégal la ngeen def mbaa yéen a ngi am jàmm siyaar naa ñëpp mag ndaw xale ak ku mu mënti doon maa ngi leen di nuyu waaw man la Para quoi maa ngi tudd Pape Matar nag alliance Para Para bi ba may lu ndaw la woon eh, sama rakk bi moo jógee dëkk ba xam nga di dégg sama tur Pa Matar mais mu muy gaawoon sama tur naan ma Para looloo waral Para bi may xale bu ndaw si laa dem ba di nga dégg si ñëpp dama ko daan bañ sax si laa dem nag ba ñëpp ñëpp léegi du bëri di ma ko woowee man du ma ko bañ ma koy wóor tout le temps looloo ko indi. waaw rab bi doon lu ma neex rek ak sama bëgg-bëgg ko waaw man rab bi moom wax dëgg yàlla. instant bi fas yéene moo ko bàyyi te su ma soon xam nga dama si dem ba jeex mooy loolu ko waaw te instant bi incha allahu rabbi maa ngi waajal yeneen soon yeneen sound maa ngi koy waajal mooy loolu di wut di ñaan yàlla nag xam nga dem ba nekk fu kawe di bëgg a gars yi jàppale ma ndax man wóolu naa sama bopp gëm naa sama bopp xam naa li may def mooy loolu dëgg yàlla naq diwul gaa mais ñaakul ni am na seytaane yu si rax mais itam damay xam ni première sound la rek nii la mën a demee te maa ngi si dóor ci si la première fois mu dooree génnee sound waaw mooy loolu première sound méttiwu ma nag lim rëcciwu ma li ma si doon duggee nii ndax au moins man lu mu bon bon bon maa ngi si dégg fu ma romb gaa naa ma placé sound placé sound dëgg la am na lu si yàqu mais loolu on passe daal jàppee ma ko dara xanaa incha allah rabbi bii ñëw mooy daax soo yàlla. waaw mais dégguma si beneen métit sama mag bi teg na xam nga maire usine teg na mais méttiwul daal ñàngul am lu mu doon demee gaan mu tere ma ko moo doon métti mais comme mooy terewu ko rek mooy loolu. clip bi clip bi de moom wax dëgg yàlla instant bi yaakamte rek xam nga yaakamte rek moo ñu si dugal ko waa benn ba pare li mu laaj itam joxuñu ko ba mu mat sëkk. ndax tey tey boo tourné clip am na lu mu laaj lu bëri ñu doon jéeg saa rek xam nga yaakamti rek moo tax ñu dugal bi ndax comme premier sound mais amaana bu doon deuxième li mu laaj daan ko ko jox ba pare dañu yaakamti yaakamti moo waral ñu dóoree ko noonu xam nga ñu mel ni sax des na ma neex da waroon tey tey waroon nañ ko dóoree si hôtel lu mu bon bon xam nga takk yére yi mool xam nga takk ay cuus yu jaamu gën a xam xam nga ànd ak ay wóomaan ak extra xam nga yaa ma gën a nëw mënu ma wax lépp. non bëri na bëri na bëri na soo ñu ma si jàppale bëri na quoi am na ku ñuy wax Cissé Cissé prési xam nga moo topp lépp moo ko def ba instant ba ba ñuy dem studio dóor Abdou Sénégal waaw ah, kenn yow ko waa yow mi duma posé question tout le temps yaa si jàpp